masjid tertua di Sarawak. Masjid tertua di Sarawak, guys. Wow, kalau berkenaan dengan masjid, pasti istilahnya yang kita kagumi adalah daripada desainnya, daripada dalamnya, ya interior dan lain sebagainya. So, saya penasaran sekali guys, bagaimana istilahnya isi ataupun dalamnya daripada Masjid Al-Qadim ya, masjid yang terlama atau tertua di Sarawak ini. Jom kita tengok videonya. Let's go. Ya Allah. Allahu Akbar. Huh. Wow. Cantik. Masya ya Allah. Allah. Di mana saya sekarang ni, Pak? Wow. Allahu Akbar. Masjid yang paling tua di bumi Sarawak, Masjid Al-Kadim, dibina pada tahun 1861, tuan-tuan. Walaupun oh. dibina di Bandar Sibu, tuan-tuan, yang mana di sini monopoli orang Cina, tetapi Islam terus diangkat dengan mercu tanda hebat di tengah-tengah Bandar Sibu Sarawak. Masjid Al-Kadim yang tertua di bumi Sarawak. Jom tengok keunikan, keindahan dalam Masjid Al-Khadim. Jom kita tengok luaran ni saja. Wow, di sini guys, kalau kita lihat ya, pintunya aja itu kayak di Madinah guys. Wow saya pengen banget ketika nanti ke Malaysia gitu kan pengen explore masjid-masjid yang ada di sana. Aduh pasti menyenangkan sekali guys. Allah. Luaran dia pun dah, dah nampak betapa ya Allah, betapa cantik sekali seni bina yang ada di Masjid Al-Khadim ni. Allahuakbar tengok pintu dia bang. Subhanallah. Kita rasa macam tenang je. Jom tengok dalam dia. Oh pintu dia solid. Assalamualaikum. Kita rasa berada dalam satu suasana tradisional tetapi dalam sebuah bandar yang wow. moden tetapi dengan seni bina yang yang saya kira macam Allahuakbar. Sejarah Masjid Al-Khadim ni. Ini ya. seorang Ini ya guys, sama halnya dengan masjid yang ada di Kudus guys kalau tak silap saya. Bangunannya seperti ini, seni binanya seperti ini guys, ada menaranya juga. Ulama yang hebat yaitu Tuan Haji Salam wow, Minangkabau Masya. dari Indonesia. Nampak tak? Dari Indonesia, nah itu guys. Betapa pertembungan budaya masyarakat Indonesia dan juga masyarakat Malaysia digabungkan sampai terhasilnya sebuah masjid yang sangat indah dan sangat bersejarah di Tanah Timbu ni. Tengok di atas sana. Corak-corak bumbungnya. Membawa motif oh, tradisional Sarawak Allah. di bumbungnya. Betapa mengekalkan tradisi, budaya tradisional ber bergabung dalam pembinaan Masjid Al-Qadim ni. Subhanallah. Ini kan kalau Masya imam Allah. duduk depan pun rasa macam tenang juga. <laughs> betul. Khusyuk kan. Betul, Ini betul, seni betul. bina ataupun motif yang sebenarnya dibuat di bumi Indonesia. Tetapi menggunakan motif yang dibawa daripada corak Kelantan dan juga Terengganu. Oh oh jadi ini produknya ya istilahnya hiasan-hiasannya itu dari Indonesia tapi diambil daripada seni bina yang ada di tempatan seperti itu guys keren Ganu. dan satu lagi keunikan Ganu. yang paling utama Masjid Al-Qadim nih apa dia di bawah kapet tebal ini ha ini bang kayu belian tahu kayu belian oh. yang memang daripada asal lagi bayangkan kayu belian tuan-tuan Kayu guys, saya kira tadi keramik kan, ya. Kayu yang sangat mahal sebenarnya. Telah pun ada. Ini asal, ini asal. Ini bukan kayu baru eh. Masjid ni sebenarnya oh. sebelah luaran dia masih lagi asal tetapi dalamnya telah pun ditambah uh, baik, diubah suai Aha. pada tahun uh, 2016 dan diserahkan kepada Jumaat Masjid pada tahun ini. Tadi kali ini masjid ini menjadi mercu tanda agama Islam yang hebat di tanah Sibu ni. Huh, terbaik. Wow. Kat sini kan dia punya unik masjid ni sebab apa? Dia punya lantai ni ataupun kayu belian ni tak menggunakan paku tau. Tapi menggunakan apa tu Ustaz? Pasak. Pasak. Pasak. Ah, pasak ni yang memang majoriti digunakan kebanyakan orang dahulu lah. Betul, betul, betul. Orang dahulu tidak mengenal paku, guys. Tapi orang dahulu mengenal adalah pasak, guys. Tapi kalau paku itu bisa karat, tapi kalau pasak tak akan lekang, ya kan? Dia tak paku, da, tapi dia tak akan. Tapi satu lagi yang menarik, aku nak bagi tahu bahawa di sini nampak berusia muda, imam satu, imam dua, mak imam imamnya, bilalnya dan imam juga. Tengok wajah mereka. Berusia di bawah umur 25 tahun. Eh, saya bagi tahu Pada Majlis Al-Kadim kerana mengangkat mengangkat anak-anak muda sebagai Betul betul betul betul. Jadi di sini guys kalau kita boleh tahu ya kan bahwasannya di Malaysia anak-anak muda itu menjadi imam di sana guys dan ini juga uh, merupakan sebuah contoh bagi kita yang ada di Indonesia memang banyak sudah masjid-masjid yang istilahnya menjadikan imam yaitu orang-orang yang muda seperti itu ah, masjid-masjid uh, yang dekat perkotaan tapi dekat kampung-kampung kebanyakan itu masih yang tua-tua guys macam tuh dan dekat sini juga yang muda-muda hampir tidak ada ya yeah dekat sini pun hampir tidak ada maksudnya lebih istilahnya kenal dengan dunia luar jadi dunia masjid memang sedikit macam tuh so ini menjadi pelajaran bagi kita semua kepada orang tua agar supaya kita juga istilahnya di apa namanya ya disemarakkan untuk anak muda berada di masjid seperti itu eh, pimpinan agama Islam di Masjid Al-Qadim ini sendiri eh bukan senang tempat lain umum macam ni duk Reng! Ha ah, betul betul. Ni, tak, saya duk pelik ni, tak nampak rupa aircon tapi sejuk, sejuk. <laughs> Masya-Allah. kan. Bijak tak ada orang. Nampak oh, ah, ni. aircon dekat Bukan sini. Rak, buku, eh. rak aircon. Datang ke Bandar Sibu, Allah. jangan lupa singgah ke Masjid Al-Kadim ni. Sesiapa sajalah tak kira. Not, Ini tempat tumpuan utama di tengah-tengah Bandar Sibu ni. Tak datang kurang rugi. Kurang akan misal. Ambil semangat roh agama Islam yang dibina, yang, yang sedia ada dalam Masjid Al-Kadim ni. Okey, tuan-tuan? Jom kita ke Masjid Al-Qadim Bandar Sibu Sarawak kan? Tak gitu Pak. Allahu Akbar kita tengok guys tadi guys Masjid Al-Qadim yang ada di Sarawak Sangat-sangat indah seni binanya Dan boleh dikata bahwasanya masjid ini adalah masjid peninggalan dan tertua guys di Sarawak Jadi di sini kita bisa lihat guys Perpaduan antara Indonesia dan Malaysia dijadikan satu Perkawinan antara istilahnya Di sini bukan bukan hanya manusia yang berkawin ya kan, akan tetapi di sini adalah tradisi dan juga istilahnya seni bina antara Indonesia dan Malaysia sangat-sangat kuat. Islam menyatukan kita semua. Jadi dari Minangkabau kepada Sarawak ini Masya Allah La ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar ilham Ini sama halnya dengan masjid di Kudus kalau tak silap Saya boleh nanti browsingkan di sini guys Nah, mohon maaf, tadi saya bilang Kudus ternyata di sini adalah Masjid Demak, guys. Yang saya tahu istilahnya masjid ini hampir menyerupai dengan apa yang ada di Malaysia tadi, guys. Boleh kita lihat di sini ya, seni pada binanya. Jadi uh, seperti ini bentuknya dan masya Allah itu adalah masjid agung yang ada di Demak, guys. Jadi bisa dikatakan antara istilahnya Indonesia dan juga Malaysia daripada seni bina masjid itu tadi itu sangat-sangat mirip sekali so buat teman-teman semua Masya Allah kena datang ke masjid itu untuk istilahnya mengingat mengenang perjuangan-perjuangan masa lampau yang mana mereka berjuang untuk menegakkan agama Islam di bumi Sarawak dan juga di Indonesia so terima kasih buat teman-teman semua yang sudah tengok video ini so juga terima kasih buat teman-teman semua yang sudah request kepada saya tanpa requestan daripada teman-teman sekalian saya tidak tahu tentang masjid Al-Gadim yang ada di Sarawak bawah ini. Terima kasih sudah tengok video ini guys sampai selesai. Jangan lupa untuk support terus channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.